عرض ادب درود دوستان خوش اومد به کلیپ هفتگی جدید از کانال بیودی گیمینگ توی این کلیپ بازی های مشابه با بازی رد Dead Redemption 2 رو بررسی میکنیم و اگر این بازی رو انجام دادید و خوشتون اومده حتما بهتون پیشنهاد میکنیم که این کلیپ رو تا آخر ببینید و این لیست بازی ها رو از دست ندید خب ردد یک جهان پهناور و وسیع از امکانات و option های مختلف رو برامون فراهم میکنه که کمتر بازی میتونه با این کیفیت همچون حسی رو دقیقا بهمون انتقال بده برای تجربه کردن اما بازی هایی هم هستن که میتونن تجربه مشابه Red Dead رو برامون فراهم کنن اولین بازی Ghost of Tsushima یا شبایی در سوشیماست که یک بازی ماجراجویانه اکشن ژاپنی در سبک Assassin's Creed که در سال 2020 ساخته میشه که خیلی از طرفدارای بازی Red Dead دو این بازی رو هم بعد از Red Dead بهش علاقه نشون میدن و بهش rate مشابهی میدن دومین بازی از سنگرید اوریجینزه این بازی از نظر gameplay شباهت زیادی به Red Dead دو داره از سواری پا تا خشونت در محیط وسیع شهر و شاید تا حدودی رفتار character های بازی But there are whispers on the wind. A brotherhood born in the shadows. بازی سوم کینگدام کم دلیورنس که اولین بازی است که در Warhorse Studio ساخته میشه که بازی جهان باز آرپیچی است که در بوهمیا در سال 1403 روایت میشه بازی راجع به شخصی از محدود نفراتیه که از جنگ جون سالم به در میبره و بعد از اینکه تمام خانوادهش به قتل میرسن حالا اون باید انتقام کل خانوادهش رو بگیره از نظر داستان بازی شباهت زیادی نداره به Red Dead اما خب از نظر gameplay میشه گفت خیلی از طرفدارهای Red Dead ابراز علاقه کردن نسبت به این بازی shall become your own. Accept your new name and wear it with honor. Welcome, brother. چهارمین بازی ویچر 3 وایلد هانت At CD Projekt Red, it has always been our goal to take you on adventures both legendary and grounded in reality. To tell you stories where breathtaking magic, fantastic creatures, and age-old prophecies are interwoven with religious fanaticism, war crimes, even racism. See her ears? She elf. محصول کمپانی CD پراجکت رد و یکی از معروفترین و شناخته شده ترین بازی های این کمپانی که نقشه این بازی هم شباهت زیادی به ردد دو میده که جذابیت این بازی رو دوچندان میکنه Welcome, traveler. Drink with me, you cocksucker. The Northern Realms span a vast continent filled with remote outposts, quaint villages, and bustling cities of astonishing wealth. در کل این بازی میشن ها و ساید میشن های جذابی رو برای مخاطب فراهم میکنه که حتی خود ردت هم شاید تا این اندازه نتونسته مخاطب های خودش رو راضی نگه However, this land is brimming with conflict. Racial hatred often erupts into violence, and war between the mighty has driven people from their homes. But one plague runs rampant monsters. They haunt the countryside, breed in city sewers, and rule the wilderness, feasting on merchant caravans. That's where you come in. Ah, the Witcher. Should have expected as much. و بازی پنجم گان یکی از نوستالژی ترین بازی ها و همچنین در این حال شبیه ترین بازی به ردد دو که در سال 2005 عرضه میشه و از نظر گیم پلی و داستان بازی شباهت زیادی به ردت داره که عموما بیشتر طرفدارهای ردت بعد از تمام کردنش این بازی رو ترجیح میدن خب این بود از لیست 5 تایی ما که امیدوارم به کارتون اومده باشه subscribe و زنگوله کنارش یادتون نره و کلیپ بعدی بدرود